练习内指针下锤这的名目，和一个散带着绿光芒的尾针。树林前方中，处都带着诡异黑袍的少女，那温柔带着杀气的目光，才让一名一脸神秘的红金风在别人给你危险上的风景，瞬间变成宝物，还好没用这些宝物。交交两件飞剑组，围起被细流的进攻，正正击中人山背后，正义桃花指去的两个红金风，大小姐，明显的杀意，看向另一头感性的目光，因为有走王 未月空气中一个时着从光的电场逃离出去，里面是几的高级瞬间解决了数十几名金峰。两人注视一真，要知道他们三个人在这打的浑身都是了，若是没杀司机红金峰这些自身有阴谋的攻击者似的，无论是法这小的高端武器，都能对他很多。可是大小姐只是一招就把这些毒蜂全解决。如果他们没放错的话，到底也是击中了红金峰的五针。别伤到。时间一和刘云堂上前，将苏林护在身后，看着面色不善的道：“我家小姐竟是与谁跟你有关系？别用那样的眼神打量我们家小姐，否则别怪我对你不客气。” 刘行是真来了火，他早就觉得这男人哪里不对劲，看他长得人模狗样，小姐好心救了他，他却想欺辱小姐，真是不知好歹。这位小哥和苏喊道，都把鼻子堵住。话落地的瞬间，三人动作一致，都堵住了口鼻。而那黑压压的一群红心蜂，也一只人指的球昏睡过去，落在了地上。哇，小姐好棒啊！浑身散发着一股森寒冷冽的气息，那目光好像极为死寒的冰雪，只一眼就能把人冻住。树子要我不直，树林一时一动，将地上那一小堆红心蜂的尸体悄然移动到了空间里，打算等消停了再好好研究。 这男人倒是挺毒，麻烦被咱们解决了，自己倒昏倒了，留下了死亡的气息。然而，苏林疑惑的土住，脸色苍白，浑身上下却泛着孤单似的黑红，四肢僵硬的跟地上的土块似的，如果不及时处理，恐怕会暴毙而亡。自此，有群眼中闪过，一激动，吓扯了丑哥哥的衣角，寻走道哥，你看他好可怜，咱们救救他吧。柳克最头痛的就是他这个妹妹，傻白甜，没有一点心机，还善良的要死。若是没有他跟在身边，恐怕早就被人贩子拐跑了。可是，这是他也无能为力，所以他颓头摇了摇头。 那、那，你小水这是疯了吗？这简直就是入虎口啊！不仅要对小子说话，你知道回来负责合同吗？还是跟他一起来？今天，今这个人，今天，今天，今天，今天，今天，今天，今天，今

不是不讲，我口味跟我卖尔吼。哎，总是你爱打电话去白安尼。台五，我卖，杯吼，啊从啊阿姨要爱过。 到嘛几点到嘞？第二天再摸鱼，明天再吧。哦，我我我，我你们做一点？今个今哪？今哪不包嘞？今不干哪？诶，今哪？今哪没完啊，没完。嗯。还少。最少八十，二十八哦。还少多少？一十八，没煮鸡啊汤，会在。还鱼？哈？还鱼塘那块，二二块多。 哎，阿个我菜条起，肉卷都没有了，抱歉。啊，捡了一条垃圾，其他拢无啊吼。再多给两条。好多捡拢了啦，买起啦。哎，买起哦吼。 今天都几点了？啊，最近拢七点多了。 今天用点完了，今天结了没啊？老板这个可以买，可以啊？可啊。那就买一箱吧。今天好没？不要走爱爱马仔，爱马仔啊！明天的明天才订哦，后天的后天才订。啊！你是说今天订明天的吗？没有，让人家订过夜的。 哎，顺很久，好久没看到无啊！安尼一百一十五，八十加三十五。啊，跟那拢有啊。嘿，跟那拢了，歹势啦。对对对。放放。放，加点毛蛋。哦。 ai cha bố hiểu. Thịt này đâu đi?